Was hast du da? Eine Nachricht meines Volkes. Ein Adler muss sie gebracht haben. Was ist? Orks? Sie überfallen Dörfer? Aber warum das? Jahrelang haben sie sich im Untergrund gehalten und jetzt kommen sie hervor. Merkwürdig. Sie befinden sich bereits in der Nähe meines Heimatdorfes. Ich muss ihnen helfen, sofort. Aber zuerst müssen wir Glory finden. Wir können ihn nicht im Stich lassen. Seit wir von der Insel runter sind, konnten wir keine weitere Spur von ihm finden. Er könnte überall sein. Dann suchen wir ihn weiter, bis wir ihn gefunden haben. Er kann noch nicht so weit sein. Wir suchen bereits eine Woche. Warum sollte der Ork ihn so lange im Leben lassen? Ich helfe lieber dort, wo es noch Hoffnung gibt. Alleine wirst du dort nicht viel ausrichten können. Suche lieber weiter die Steine. Nur diese können wirklich helfen. Bis dahin ist meine Familie tot. Wenn du so eigensinnig bist, dann trennen sich hier unsere Wege. Viel Glück. Die waren nah, als ob sich ein Ork sein Abendessen so lange aufheben würde. Zwergenfleisch. Nein, nimm mich doch gar nicht. Zwergenfleisch ist sehr wertvoll. Ich werde dich braten und rösten. Das wird ein Festmahl. doce. schön, dass du dich durchgerungen hast, doch noch etwas Gutes zu tun. Durchgerungen nicht wirklich. Es war eher Zufall, aber ohne dich wäre ich jetzt eh tot. Apropos, der Stein. Ich denke, der ist wichtig. Allerdings, ich bin froh, dass wir nun doch zusammenbleiben.